Ek wil vir jou uitnooi om 'n slag baie eerlik te gaan neerskrywe. Wat sou jy sê as jy nou een sinnetjie moet skryf as die doel van jou lewe? Is die fokus van jou lewe? Wat is die een ding wat jy baie graag wil bereik? Dit wat miskien jou grootste en hoogste prioriteit is. Wat sou jy sê? As ek na die Bybel kyk, dan sien ek Dit is so dat die Bybel ons waarsku: Moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde nie. Want hier verniel motte roes, diewe breek in en steel. Dis alles tydelik hierso. Kry vir jou 'n doel en fokus op dinge wat ewige waarde het. Dinge wat gaan bly. Dinge wat jy saam hemel toe kan vat. Ons weet dat as iemand sterf, dan bly alles agter. Behalwe dit wat jy in jou saam kan vat wat ewigheidswaarde het. En daarom is dit belangrik om betyds bietjie te beplan en te dink oor jou lewe. Waarop fokus jy? Is geld vir jou die belangrikste aardse skatte? Ek lees ook van 'n man wat ehm uh, vir hom bymekaar gemaak het en hy was 'n welvarende boer gewees en hy het goeie oeste gemaak. En toe wat het hy gesê? Hy het gesê: "Kom ek het nou so groot oes gemaak. Kom ek breek my skure af en ek bou nog groter skure. Kom ek brei verder uit. Kom ons nog meer en nog meer. En dan op jou end gaan ek alles kan hê wat ek nodig het. En dan gaan ek sê mooi so, nou kan jy agteroor sit. Nou kan jy die lewe geniet." Nou het jy nie meer bekommernisse nie want jy is finansiëel versorg. Nou uh gaan lees bietjie daai gedeelte in Lukas 12. In Lukas 12 eh, praat oor daardie hele uh, gelykenis wat Jesus vertel het van hierdie ryk man wat net gefokus was op hierdie wêreld en wat net vir hom meer en meer skatte op aarde bymekaar gemaak het totdat daar dan in vers 20 staan Lukas 12 vannag sal ek jou siel van jou eis. Vanaand sterwe jy. En wat het jy nou van al jou rykdom? Jy sien ons lewe nie vir altyd op hierdie aarde nie. Hierdie lewe is maar tydelik. Ons moet ons oë hou op die ewigheid en op die dinge wat ewige waarde het. En vir my is daar een van die mooiste vergelykings en is die beeld van 'n kind wat ontvang en 'n babietjie is en net wil kry en skree en huil totdat iemand vir hom bedien en gee en 'n botteltjie bring of droog maak. En dan die volwassene wat rondhardloop om die babietjie te dien en vir ander te sorg. Die Bybel gebruik hierdie beeld van ons moenie babietjies bly nie. Ons moet begin volwasse word dat ons begin dien en getuig en ander mense se lewens beïnvloed, mense help, die liefde uitdra, mense seën. Kom ek lees vir jou 'n bietjie wat staan in 1 Korinte 3 waar hierdie beeld gebruik word. Gaan vir ons saam lees 1 Korinte 3 en ek lees vir ons van die eerste vers af. Broers en susters, ek kon met julle nie praat soos met mense wat hulle deur die gees van God laat lei nie. Ek moes praat soos met wêreldse mense. Soos met kindertjies in die geloof in Christus. Ek het julle met melk gevoed. Nie met vaste kos nie want julle kon dit nog nie verteer nie en julle kan dit ook nou nog nie verteer nie. Want julle is nog wêreldse mense, daar kom jaloesie en twis onder julle voor. Is dit nie omdat julle nog wêrelds is en julle wêrelds gedra nie? As een van julle sê ek is vir Paulus en 'n ander ek is vir Apollos, is julle dan nie nog wêrelds nie? Nou hier gebruik hy die beeld van kindertjies wat onvolwasse bly. Mens vra jouself af, is dit een van jou fokuspunte om geestelik te groei? om geestelik sterker te word, om die Bybel beter te leer ken, om jou verhouding met Jesus toe te neem, om nader aan hom te kom, om hom beter te hoor, sy stem te herken, meer effektief te werk in sy koninkryk, meer mense te bereik met sy lig. Is dit deel van jou fokus? Dink aan 'n vriend van my wat uh gesê het as ek vir hom bid, moet ek net vir een ding bid. En dit is dat die Here hom al meer en al verder sal gebruik in sy diens. Dat hy vir meer en meer mense iets sal beteken. Dat hy geestelik vir mense tot seën sal wees. Dat hy vir die Here beter sal ken en lief hê en dien en vir hom 'n getuie sal wees. Ja, dat die Here die tentpenne sal weier uitslaan en die tent groter maak en sy invloed en sy impak steeds groter sal maak. Is dit nie ook iets van jou begeerte nie? Wil die Here nie deur sy woord vir jou aanmoedig, moenie 'n baba bly nie. Moenie onvolwasse bly waar jy net wil ontvang en gedien word nie. Nee, begin kruip en staan op en begin doen en begin opdragte uitvoer van die Here. Begin werk vir die Here. Word vrugbaar in sy koninkryk. Ja, en bring ander babas in die lewe. Word geestelik volwasse is dit vir jou belangrik om te groei of bly jy soos hier geskryf word geestelik onvolwasse nes die wêreld jy is steeds wêreld of vleeslik onder beheer van jou ou natuur jy lewe nog maar uit jou ou natuur uit jy is iemand wat Maar luister na jou selfsugtige geaardheid en eie begeertes en jy is nie bereid om op te offer te doen wat die Here sê nie. Jy het almekaar verskonings. En daarom kom al hierdie lelike dinge van jou ou natuur uit. Ons lees die Korintiërs met mekaar beklei. Hulle was onenig. Hulle het agteraf gepraat en opgestook teen Paulus en ander weer vir Apollos en dit was partyskappe en dwarstrekkery. Hulle het kwaad geword en getwis en gestry met mekaar. Hulle was jaloers, hulle mekaar niks gegee nie. Dis die slegte verhaal van geestelik onvolwasse mense wat afbreek en nie opbou nie. Dis God se plan dat ons as kinders van die Here vrugbaar sal wees en 'n verskil sal maak in hierdie wêreld. As ons uh, verder gaan kyk dan uh, sien ons dat Paulus skrywe in hierdie brief aan die Korintiërs uh, dan praat hy eers met hulle oor die belangrikheid om geestelik te groei en volwasse te word en ander te dien en om deur die gees beheer en gelei te word. Maar dan gebruik hy ook 'n tweede beeld. Hy praat van die fondament wat gelê is en hoe bou 'n mens nou op daardie fondament? Nou moet jy mooi kyk. Hierdie gedeelte in 1 Korinte 3 gaan oor Christene. Hy praat met hulle as broers en susters, wedergebore kinders van die Vader. Hy praat van hulle as mense wat in die geloof is, wat kinders van God is, wat in Christus is. Ja, hulle behoort aan die hemelse Vader. Hy praat met hulle as kinders, maar kinders wat hulle visie en hulle fokus verloor het. Wat nie meer 'n impak maak in die wêreld nie. En dan gaan hy oor na 'n tweede beeld wat hy gebruik. Hy sê: "Julle is die fondament Die fundament is Christus, sê hy. Julle huis, gebruik die beeld van 'n huis of 'n gebou, en hy sê die fundament is Christus. Dit staan vas. So ons gaan nie daaroor redeneer nie. Ek praat met julle as Christene wat gered is, wat hemel toe gaan, maar nou wil ek met julle praat oor wat doen julle nadat julle tot bekering gekom het. Vandat julle kinders van God is, lê julle in die wiegie, skree julle vir aandag en wil julle net bedien word of is daar by julle volwassenheid waarin julle dien en uitbou en vir ander mense tot seën is. En dan gebruik hy spesifiek die beeld van hoe bou 'n mens op hierdie fondament Christus. Wat bou julle in ander se lewe in? Hy sê ek Paulus ek het gekom en die fondament gelê, Apollos kom en hy bou verder daarop met om julle te help om geestelik te groei en geestelik sterker te word. Maar ons moet pas op waarmee bou ons? Bou ons deur die Gees? Is dit die Gees wat deur ons werk? Is dit hy wat besig is om in mense se lewens te werk en dinge te verander? Kom ek lees jou net eh, vir jou saam met jou hierdie volgende gedeelte in 1 Korinte 3. Waar hy die beeld van die huis en die fondament gebruik. Hy sê ehm um, 1 Korinte 3 Ek lees net so die tweede gedeelte hierso van vers 9. Julle is ook die gebou van God. Volgens die genade wat God my gegee het, het ek soos 'n goeie bouer die fondament gelê en 'n ander bou daarop. Maar hy moet mooi kyk hoe hy verder bou. Want niemand kan 'n ander fondament lê as wat reeds gelê is nie. Die fondament is Jesus Christus. Of dit nou waarmee bou ons? Of dit goud, silwer, edelstene, hout, gras, of strooi is waarmee iemand op die fundament bou. Elk een se werk sal aan die lig kom. Die dag wanneer Christus kom, sal dit duidelik word. Die dag kom met vuur en die vuur sal die gehalte van elkeen se werk toets. As iemand se bouwerk bly staan, dis nou die goud, silwer en edelstene, sal hy beloon word. As iemand se werk verbrand, die hout hoë en stoppels sal hy nie beloon word nie en tog sal hy self gered word maar soos iemand wat uit die vuur geruk is hierdie gedeelte gebruik 'n beeld dat ons na ons bekering na die fondament gelê is moet versigtig wees hoe ons bou want jy sien die wat met goud en silwer en edelstene bou. Daar staan hulle gaan loon ontvang. Die wat met gras, hooi en stoppels gebou het, gaan gered word want die fondament is Christus. Maar hierdie ander gaan als als wat jy daarna as Christen gedoen het is tot nul. Jy gaan gered word, maar met skade. So die groot ding waaroor ons bekommerd moet wees is dat Die Bybel sê daar gaan 'n oordeelsdag wees ook vir die Christene. Nou kan ek vir jou vra. Het jy al gedink daaroor dat jy eendag voor die Here gaan staan as Christen en rekenskap gaan moet gee wat jy hier op aarde gedoen het? Want die Here het jou nie gered net vir die hemel nie, anders was jy al daar toe jy tot bekering gekom het. Hy het jou hier gelos met 'n taak, met 'n roeping, Hy wil hê jy moet fokus op sekere dinge. Hy wil hê jy moet sekere dinge vermy. Jy moenie in die wêreld in opgeslurp raak nie. Jy moenie wêrelds word as Christen soos wat hy skrywe vir hierdie vir hierdie uh lidmate in Korinte nie. Nee, jy moet onder die Gees se beheer besig wees met goud en silwer en edelstene. Want dit is wat gaan bly vir altyd. Daar is loon daarvoor. In die oordeelsdag gebruik hy die beeld van 'n vuur wat oor alles kom. 'n Vuur wat alles wat dan soos hout hoe en stoppels is, gaan verbrand. En die ander gaan bly staan. Jesus word beskryf in Openbaring 1 vers 14 as die een met hierdie met hierdie heerlikheids kleed aan met die goue band om en sy oë is soos vuur staan daar sy oë speur deur alles en kyk deur alles heen en alles wat nie van die gees is nie word vernietig. Ja, Jesus kyk met hierdie deurpriemende vuur oë. Dis hoe die oordeelsdag gaan wees as dit ware gebruik hierdie beeld. In Openbaring 22 vers 12 staan daar ook Jesus sê: "Kyk, ek kom weer." Ek kom weer terug op die wolke. Ek kom om julle te haal en my loon is by my om elkeen van julle te beloon volgens julle werke. Nou hierdie teks het vir baie mense al 'n probleem veroorsaak. Hier word geskrywe dat Jesus kom om mense te beloon. Maar as jy mooi gaan kyk, die Nederlandse geloofsbelyde sê in artikel uh 24 vers 9 uh 94.9 sê hy dat God sal ons beloon volgens ons werke. Dis wat ons glo. Dis deel van ons geloofsbelijdenis. Ons bely dat God goeie werke sal beloon. Nou, vir mense is dit 'n probleem want hulle sê maar Galasiërs 2 vers 8 en 9 sê dan ons word gered uit genade. Ja, dis waar. Jy kan niks doen om die sonde weg te kry en 'n kind van God te word nie. Dis God se gees wat jou wederbaar. Dis sy vergifnis, Jesus se vergifnis wat jou skoon maak. En jou goeie werke kan dit nie doen nie. Daarom staan daar Galasiërs 2 vers 8 en 9. Julle is uit genade gered. Deur die geloof is julle gered. Dis nie uit julle self nie. Dis nie deur julle goeie werke nie, sodat niemand kan roem nie. Dis nie deur jouself dat jy 'n kind van God is nie. Dis God se louter genade dat jy 'n kind van hom geword het, wedergebore is deur sy Gees. Dat jy die fondament Christus het. Maar dan sê hy daarna: Geloof sonder werke is niks. Dis wat Jakobus verduidelik. Geloof sonder werke is niks werd nie. Bewys my jou geloof deur jou goeie werke. As jy regtig glo, wys dit. Wat doen jy? As jy sê jy glo in die Here, wat doen jy vir hom? Dis juist waarin jou geloof werklikheid word. Is deur dit prakties raak, deur dit dade word. Anders glo jy maar net soos die duiwels Jakobus 2 vers 19. Wat ook glo maar net dat daar 'n God is en God bestaan. Maar ware reddende geloof is geloof wat oorgaan in werke. En daarom dat die Bybel praat van loon weet nie of jy al raak gesien het nie, maar hier's baie tekste wat praat oor loon in die Bybel. Dat daar 'n beloning is. Ja, vir die wat goud, silwer, edelstene meegebou het, hulle gaan dit met hulle gaan gered word met hierdie loon. Want hulle deur die gees gelewe en hulle het opgebou in ander se lewe. Hulle het met kosbare ewigheidsstene gebou. Dinge wat ewigheidswaarde gehad het, was hulle mee besig gaan kyk bietjie wat Jesus sê. Hy sê hy wat vir iemand 'n beker koue water in my naam gee, sy loon sal hy kry in die hemel. Die Bybel praat van loon. Geseend is julle sê Jesus in die bergpredikasie Matteus 5 vers 11 en 12 geseend, gelukkig, welgeluk, salig is julle as julle ter wille van my vervolg word. En as mense allerhande slegte dinge vir julle sê, as julle ter wille van die evangelie ly en verwerp word en beskuldig en beswader word, geluksalig is julle want julle loon is groot in die hemel. Daar is iets daarvan Markus 10 wat praat van hy wat vader, moeder, vrou, kind, huis, eiendom, vriende, familie of wie ook al verlaat ter wille van my en ter wille van die evangelie sal 100 maal soveel terugkry nou en in die lewe hierna. Here beloof. Hy gee vir jou nuwe vaders en moeders en nuwe seën hier op aarde, maar daar's ook 'n loon van die ewige lewe. Here wil ons kom aanmoedig om nie die goue muntstukke wat ons gekry het om mee te woeker hier op aarde te gaan begrawe nie. Dis die verhaal wat ons lees in die Bybel. In Lukas 19 lees ek spesifiek daai gedeelte. Uh gaan kyk bietjie na vers 11 en verder waar hy praat oor hierdie hele verhaal van 'n man wat uh, weggegaan het, wat 'n uh, sin speel op Jesus se hemelvaart. Hy's weg, hy doen nie meer self die werk nie. Nou vat hy sy geld en hy gee hierdie kreur goue kreur munte, sê nou maar. Gee hy vir elkeen van sy slawe, van sy diensknegte, sy werkers. Nou gee hy vir hulle en elkeen sê nou maar kry een van hierdie goue muntstukke. Op 'n dag kom hy terug. Nou vra hy rekenskap. Wat het julle gedoen met daardie goud wat ek vir julle gegee het? Ja, kom die eerste een, hy sê my die goue kreurpond wat u vir my gegee het, hy 10 ander gemaak. Toe ek het gewoeker en ek het gewerk en die goud het meer geword. Hiuso is 10 terug dan is daar er 'n beloning. Dan sê hy mooi so. Mooi so. Ek stel jou aan oor 10 stede. Groot beloning, heerlikheidsposisie. Seën in die hemel. Aan een kom, ek het 5 gemaak. Hy sê dan wonderlik, 5 stede stel ek jou aan. Ander een, 10 Nee, ek weet hy is maar baie kwaai en ek het maar die munt gevat om gaan begrawe dat hy net nie wegraak. Hier is hy weer net so terug. Hy sê kom jy in die bank gaan sit. Kom jy in jouself gaan gee vir ander dat hulle jou kan gebruik en dat jy deur hulle in staat gestel is deur die kerk of wie ook al wat vir jou kon help om te woeker met die goud wat God vir jou gegee het. En dan God se oordeel oor hierdie ene wat niks gedoen het nie. So die vraag is, waar fokus jy? Waarmee is jy besig? Wat is jou prioriteit? Watter skatte vergader jy? Is jy bekommerd net oor klatergoud, aardse goud, verganklike goud of is goud in die hemel jou prioriteit en jou belangrikste fokuspunt? Ag ek ek weet net dat die Here wil vir ons iets oopmaak om te besef hoe ons lewe en hoe ons bou op hierdie fondament vir ons deur die gees lewe en deur die gees bou is ontsettend belangrik. Dis wat op die ou end bepalend is. Dis wat maak dat ons geloof waardevol is. Hy sê byvoorbeeld Jesus in die uh, Matteus 6 waar hy praat in in die bergpredikasie en sê weet jy daar's mense wat hulle sorg dat hulle op die gebedstye op die hoeke van die straat is dat almal kan sien hulle bid. Dan bid hulle vir die mense. Hy sê maar weet jy Hulle het nou die eer van mense gekry daarvoor. Die mense het hulle geprys omdat hulle so wonderlik godsdienstig is en omdat hulle so mooi gebid het daar op die hoek van die straat. Almal dit gesien. Hy sê hulle het hulle loon weg. Hulle het mense loon. Gaan jy in jou binnekamer. God wat in die verborge sien, sal jou vergeld. Hy sal jou beloon. Hy sal jou gebede verhoor. Daar is 'n loon wat by God is wat groter en heerliker is as die loon van mense. Hy gebruik daai en dan praat verder in daai bergpredikasie deur dan sê Jesus, daar's mense wat geld gee vir die kerk. Dan bring hulle hulle bring na die tempel toe hierdie beeste en skape en bokke en offer hulle dit en bring dit soontoe maar blaas 'n bassein voor hulle uit dat almal moet kan sien hier kom my gawe wat ek vir die kerk gaan gee en almal hoor dit. Hy sê, weet jy, daai mense het hulle loon weg. Hulle het hulle wonderlike loon gekry want hulle loon is die van mense se prys en se se bewondering. Hy sê maar jy as jy gee dat jou linkerhand nie weet van jou regterhand nie. Gee vir die Here uit 'n opregte hart. Word gehoorsaam en gee al weet niemand dit nie. God sien dit en dan sê hy en God sal dit beloon. Kan jy sien die Bybel praat van loon? Die Here wil daarmee eintlik vir jou aanspoor om vir hom te werk en te weet dat hy sien dit raak en dat dit het waarde. Dit wat jy doen na jou bekering is vir God belangrik. Daar is loon in die hemel vir wat jy doen. God sien dit raak. Hy wil jou aanmoedig. Al kry jy swaar, al kry jy teekanting, hy wat my bely voor die mense, sal ek bely voor my Vader in die hemel. Hy wat my verloon voor die mense, sal ek verloon voor my Vader in die hemel. Matteus 10 vers 32 en 33. Die Here sê daar's loon. Hy wil jou aanmoedig. Moenie net vir hierdie wêreld lewe nie. Fokus op iets groter. Fokus om vir die Here meer te kan doen, vir hom meer te kan beteken om jou geld en jou gebede die koninkryk te kan bou. Dis die goud wat gaan bly. Kan ek vir jou vra dit wat jy doen, het dit ewigheidswaarde? Of is dit maar net verganklik? Eendag ja, nou, as jy voor die Here staan, mag hy sê mooi so. Mooi so, goeie en getroue dienskneg. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Jy het gelewe nie uit die vlees en uit die wêreld en die ou natuur nie. Jy het gelewe deur my gees en jy het my gees gehoorsaam en jy het gedoen wat ek vir jou gevra het elke keer. Jy het met goud gebou jy word gered met loon. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons wil vir U dankie sê dat ons weet U is 'n liefdevolle Vader en dat U ons red om U kinders te word. Maar dat U ook vir ons wil gebruik in U diens. Dat U ons wil gebruik om getuies vir U te wees. Om dienaars en diensknegte en diensmaagde vir U te wees. Here, ons wil onsself tot u beskikking kom stel. Ons wil ons hart vir u oopstel, Here Jesus. Kom en vul ons o Heilige Gees sodat ons met goud sal bou. Dat ons deur die Gees van God gelei sal word elke dag. Here, en bewaar ons dat ons sal besig wees met dinge wat nie verkeerd is nie, maar wat nie waarde het nie, wat eintlik tydmors is. Here, kom maak ons werkers in u wingerd wat eendag loon sal ontvang en wat sal getrou wees om te doen wat u van ons vra. Ons dankie dat u ons gehoor het in Jesus naam. Amen. Ek bid die Here se seën vir jou toe. Mag dit vir jou 'n wonderlike tyd wees in hierdie week wat kom en die dae wat voorlê om te bou met goud en te ervaar hoe die Gees jou verryk reeds hier op aarde soos eendag in die hemel.